you За хай манахан шууд гайд эхлүүлцгээе. Тэртээ хол газар Тифити гих бурхан бүхий лан амтд байгаль дэлхий ард иргэдээ амьдрах гайхалтай таатай орчноор тэтгэж байдаг байсан ч хагас бурхан Мави гих бэдрүүн гихч залуу Тифитигийн зүрхийг авснаар Тика гих нэрт аимшигт чөтгөр гарч ирж байгаль дэлхий тэр чигтээ шим тижэл өр өгөөжөө алдан түннэр харанхуй давтаад байсан юм гэдэг. Харин Мави тэр зүрхийг авснаас хойш өөрийн хувиргалт хийдэг дэгээтэйг Фолинициогийн хамт уссанд хаясан чулуу мэт дахин хүнд ч харагдаагүй юм гэж Фолинициогийн Моногийн эмээ Ачзэ нартаа хуучны түүхийг ярьж өгч байгаагаар Моно хүүхэлдэйн кино маань эхэлж байгаа юм л та. Энэ хүүхэлдэй маань байгаль дэлхийгээ хайрлахгүй бол бидэнд ирэх хор хөнөөлийн талаар жоохон ч гэсэн ойлголт өгнө гэж найдаж байгаа шүү. Захгүй далайн нэгэн арал дээр Фолинис гэх омгийнхан амьдардаг байж л тээ. За баарг л манай боржинчүүд дөө. Мотоногийн моно бол манай борчуулын ахлагч охин. Ер нь бол дараагийн омгийн ахлагч л та. Цондоо сон бацсан байх үед нь далай түнд ногоон чулуу өгснөр ягаад ч юм далай түүний сонирхлыг татгалсан ч моногийн аав гэж өндөөр бор адуу шигөө бовс руу ойртуулнаа гэж гонжинж. За ингээд энэ байдлаараа олон жил өнгөрч манай бор охин омгийнхоо ахлагч болоод болоод аж түрэн амьдарч идэл далай нэг л сонирн болоо явцдаг шүү. Арлын ойр орчмоор загасгүй болоод бүр кокс жимсэн хүртэл шүүсгүй болж ерөн л ган гачиг мэтийн юм болоод моно аавда нутаг сэлэх талаар ярьтал нөгөө аавга нь арласгийн явдггүй явчихгүй гэж зүтгэдэг шүү. Айман зүрх талгоё. Тэгсэн чинь аав нь яагаад далай гэхэр үстэй толгонд арцаагаа дайдаг талаар Моногийн ээж нь хэлдэйн насны залуу цусны шингэнд найзыгаа далайд алдсан болохоор тэгээд байдаг гэсэн юм л шьт. Тэгэл Моно заа миний ард иргэдээ сайхан амьдрах хут юм бэ дөө. Мөрийн хөтөлбөр идэх зүгээр жижиг гэж бодоод ээжсэн чи эмээн түнд өмнө нь манай омог далайгаар аялагч байсан талаар хэлж удалгүй эмээгийнх нь биен муудаж Моно ногоон чулуу болох зүрхийг Мави гих нөхрөөр буцаалгаж арлаа хэмэнд нь оруулах хүндхэн ажилтай алсын аянд мордлоод угийн арлаасаа холдож үзээгүй болохоор завай хөмрүүлээд амнан там цаана нэг арал дээр гарч ирсэн мавигийн байсан арал байваа. Нөгөө бух шиг бор залууд чинь хамт явж зүрхийг буцааж өгөх талаар ярьтал дуулж хуурдаж моногийн толгойг 360 градус эргүүлээд агуу төгчж бай хөөхөн охины минь толгойг сайн эргүүлээд сурцсан гаргаа шүү. Нэрээ энэ мавигийн дуу оруулалтыг алдарч жүжигчин Дуэйн Джонс оруулсан шүү. Манай моно хулган шиг нүгсүү хайгаал гараад ирж байгаа юм чинь. Ингээд дуртайч дургүйч хамт явхаар болж угаасаа ус руу авч хийдсэн ч далай түүнийг хит хит удаа буцаа завин дээр нь гаргаад ирж байгаа юм чи өөр арга байхгүй. Ууштара ууштара өөр арга байхгүй. Байхгүй. Өөр арга байхгүй. Гэхдээ эхлээд Мавигийн хүссэн амтандаа хувирч болдог шидэт дэгийг авсны дараагаар зүрхээ буцах болцолтой. Тэгсэ чи зүрхийг авахар баахан жижигэн жижигэн алуурчин чарлбанууд дайраад ядаж нөгөө зүрхийн монотой хамт явсан жахан эргүү хей хейгээ дахиад залхиад дахиаг нь аль хэдийн барьцаалцсан Маю бол узам мен бол үнэхээр худ өхмээргүй байна гэд явсан ч моно заавал зүрхээ аавна гэл кокосны багта хэдэгчин сэлүүрээрээ далжиилтэн зөхөж идэм байгаа сте. За ингэж хүсэн хүлээсэн Мауигийн дэгэ байгаа газар ирээд аврах том үнэт зүйлс хүсдэг хорон санаатай Тамато хавчин дээрээс дэгэ авах гэж эмээгийн авдраас чихэр хулгайлж байгаа юм шиг л ядаж манай Мауи мянган жил дэгэгийг хэрэглээгүй болохоор хүссэн дүрдээ чуурч чадахгүй чаавс сүулдэ бүр хүлтэ авраг загасч болж явах шиг цаашаа явж байхдаа замдаа нилээн сургуульт хийж гэж гал улаан мангастай тулдаад хоёулаа хүчин мөхсдөд ядж итл Мауигийн дэг нь одоо нэг л цохих юм бол шууд шууд хугархаар болцсон. Тэгэл цаа чи одоо бэлий. Юу күм зүгээр яваад өгчт юм да. Моно минь тэгэл гачин царайлал уйлал ажигсэн чи эмээгийнхэн сүнсэн түнд дахин хүл дээрээ зогсох итгэл найдвар өгөөд Манай Моно дахин нэг тэмцэхээр шийдэж аврах том хэрнээ яг л хүүхчиг Мави маань нөгөө улаан мангасыг саадуулж их хооронд Моно зүрхийг буцааж тавихаар төлөвлөж яг бүх юм бүтгэх нөгөө зүрхээ хаана аваач ир тавихаа олдгүй. Тэгсэж яасан гэж яг үндэ улаарад байсан улаан мангасын зүрх нь байж тарьсан байгаа байхгүй юу? Тэгэл Тика зүрхийг нь буцаа өгч Тифити хивэндээ орж бүх зүйлс урдын адил байранда эмх цэгцтэй болж Мауи байгаль ихэс уучлалтгүй боржгончууд маань амар амгалан гид затгалан хөөхөлтэй кино маань дуусгар болсон доо. Яг л Моногийн бяцхан түүх шиг эцэг өвгөд минь бидний төлөө халуун ам бүлийн засаа урсган байж Монгол гих энэ сайхан газар нутгийг минь үлдээсэн юм шүү дээ. Тимээс бүгд дор бүрнээ хариуцлагатай байж байгаль их дэлхийг хайрцгаая. Зүрх зүрх